हैं तू तो सिर्फ आया है जिस खेल में आजकल तुम जीत रहे हो ना हम उस खेल के अंपायर हैं DJ, DJ, DJ, DJ, Nasir, Nasir, Nasir. DJ DJ DJ Bipul Bipul Bipul DJ, DJ, DJ, Nasir, Nasir, Nasir. King of DJ,